Green vegetables and herbs are an immune booster for people living with HIV and AIDS. A session support group called Indosahusa, translated to Sunrise, has seen a need to have this amazing garden where they grow their own vegetables and herbs these herbs they say that it helps them in their bodies when their immunity is low join me as i chat to the leader of the group sitabile chuma sitabile chuma can you please tell us why you made this garden ingadi le isayenza sesikhumbula ukuthi njengezigulane ze-HIV kumele sibe lesomething esiyenzayo sizuze ukudla silime lezinto ezinjengabo mint abo comfrey so that siyazuza i-immunity yethu siyibooste ngezinto esizenzayo singameleli ukuphiwa ngamadoda sithabile how many are you in this garden ingadi le isatrasa singu-three saba baningi safika inamba engu-fifteen sesingu-15 ngendlela yokuthi abanye begula bengakwanisi ukuthwala amanzi ngamagabha sacina sesingu-8 khathesi sesingu-8 okay uh, how, how is, what is the problem with water amanzi asilasosi amanzi njengomgodi asilasosi ama-water pipes sithwala ngamakhanda sisuka ezindlini so abanye abagulayo baye bengakwanisi ukuthwala ngamakhanda How has this garden helped you in your livelihood as a person living with HIV and AIDS? ingadi le iyasincedisa kakhulu ukuthi laba abagulayo bayazuza imbhida nxa sigula mbijana siyasebenzisa izinto ezinjengamahebhu ethu amaminti abocamfrey sizuza ukudla sizuze ama-boosters linda mpofu reporting from phakama clinic in gwanda